zpátky. Nastavuju si čásek. Staťok. Tak kapitola druhá. Purbon. Stanice Riga byla pouze první zastávkou na mé cestě, ale karavena už dál nejela. Nepokračovala, ok, sorry. A tak, než jsme se rozešli, jsme si připili na přežití, vodka nedokázala utopit můj strach z toho, že do polis půjdu úplně sám, ale netušil jsem, že brzy dostanu nečekaného a nechválně nechvalně prosnulého parťáka. Spoil, vole. Spoil jak zmrt. Jo, co Ладно уже. zažerem to jak... Давайте jak- выпьем за нашего Артема, которому ни чудище, ни аномалии ни почем. За Артема! За кого нам пить? Jo, a Artyom neřekne ani, ani piču, vole. Ani, ani, uh, uh, kdyby byl, vole, ты, pацан, от нас Píči, jakože s hlavou, takže není, ale. Tak by aspoň to nějaký zvuk udělal, jo. No A on jenom umí dejchat, jako když mu dochází kyslík. Jo, dej sem odměnu nějakou. Když mu dochází kyslík v plynový masce, když má filtry, nebo když, když dostává na prdel od nich. No. To mohli jako no, nějaký ten Nějaký ten halas tam dál, když už tam je tolik cutscene, ty vole. Tohle mě sere. A ta je ta děvka, bacha na ní, jo? Spoiluju, ta. V tomhle tom, v té rige, rize, jak jsme teďka, tak eh, pokrada lidi, ještě eh, potkáte ve městě a pe, ahoj, nechceš si něco užít za tolik a tolik, mm, pe, jo, budu si ti líbit. Tak, tak přijde borec, hned jak tě odvede, přijde borec, přitáhne tě nějakým, nějakou tyčí a hezky, hezky tě oberou. Takže beware. Nekrmte děvky, jo? Nekrmte děvky. Tak, nábojky. Tady budou určitě nějaký lutý, loot. Oh, oh, oh, oh. Aha, tak já si tady pouštím. Já si tady pouštěl hudbu, úplně. Skvělé, skvělé. Tož to, tak nastřílel jsem, hej, já chci tu, já chci tu brokovnici, Maxi hlídá. Dobrý no. Nemáme čas ztrácet čas. Riga. Co je? Zmrde. <laughs> Tady. Ты Артем? Да. Тебя тут ищет один человек. Вот там, в проулке. Если дашь мне пульку, я тебя к нему отведу. Не, э, проходяй. Ну, как хочешь. Угу. Hm. Přesně tak, kamaráde. Sám zkoušíš ty vole, je ti 105. Co? Jaký luty, co, co, co? Tady dáš mi jeden nábojík? Hej, máš? Co ti hledat, ty? Šmudlo. Já přesně vím, kde je, že jo? Haha, haha. Иди-ка. Ты Артем, да? Da. Kdyby aspoň řekl to skurvený slovo, jakože dá, ale Слушай, пацанчик, не. у Молчи просто, я понял. А Ладно, и по... Фуй, це сьогодні ти людьми слив. Много кто пытался. Короче, Добрий, рукам на тем папіре, як, на, як срачки. Кончим уж. Но я слышал, что вся эта муть в туннелях на тебя не действует, да? Ну, значит, тебе и проклятый ход ни почем. Короче, помоги мне добраться до Сухаревской, а я тебе калаш за это. Договорились? Ну и ладушки. Tak говорím. А это тебе аванс. Je to vyběh Не kaldák дороже za to. отовариться. Tak dostaneme kalacha od týpka za to, že vlastně Нечего сидеть se budeme в řídit naší, naší hlavní misí, dorazit do, do uh, marketu, uh, ty vole, jak se to jmenuje, nevím, jsem v píči, sorry, nepamatuju. Tak vykradem tady chudáky o náboje, až se, Až se budeme chtít bránit, tak aby jsme se ubránili a tady ty chudáci, aby zemřeli. O, oh, deník. Dejte si pauzu. Tři, dva, jedna. Pozdě. Chrocht. A kolik, kolik máme? Kolik máme všeho? 18 nábojků. Tak to. To nic. Владимирский Централ, ветер северный, этапом из Твери зла немерено. Na na na na na. Má skvělou náladu, to je dobře. Bourbon se mu říká, tak proč by neměl, že jo? Bourbon. A fakt tam něco bylo. Jsem to zkusil tak naslepo. Tady jak není ta interakce v tomto módu. Tak Je to takový... víc testovací, nebo víc, víc pokus omyl. A já to byl kalak za tyho. Tak, zatracené tunely. To je temná ta hudba, ne? Slyšíte to? Když jsem s Bourbonem do těch opuštěných tunelů lezl, přemýšlel jsem, jestli mu můžu vůbec věřit. Ale brány stanice byly stále zavřené a já neměl tušení, kdy se mi naskytne další šance opustit Rigu. Jo? Jo? Jo? Jo, je to market, no. Jak se to jmenuje, jak se to teda čte, úplně jinak, jako. <laughs> počkat, počkat, jo. Eh, ry. Uh, h, h, h, co pak znamená h, no, h je no. Takže ry, ry, rinok, rinok je market. Rinok. Vůbec nevím. A já dokážu si to nějak přeložit. В этом туннеле Я ебать. Чекай, лут. Не. Niets. Aki mrtvolki bi da imali bait. Мертволяки, слимаки. Что А, это просто кикимора. Они на отряды не нападают никогда. Но вот если ты один идешь... Корисак. Je, ty jsi hezký, ty co... Co brál, že takhle skončil? Že nějaký, nějakou syntetiku, to je jasný. Ups. Trošku jsem se vystrašil. Vělek a... To vyzněl líp. Nějak z ním úplně špatně, takže proč mi to vlastně zajímá? Stejně mě nikdo neposlouchá. <laughs> Takže what you say? Eh, jak to je žve, ty ta atmosféra. Já doufám, že to slyšíte, já to zkusím dát trošičku. O jeden pinčík. Jako ta atmosféra je fakt boží, no. Prostě topka. A, ah, spoiling. Mm, mm -mm. Počkej na mě, Bourbone. Jo, tady, tady, tady něco je, hele. Dobrý. Camel unstoppable. Aj, aj, aj, aj, aj, fucker. Die slow. <laughs> tak co tady je, ty vole, proč jsem sem šel teda? zabít tři potvůrky, jo? Ne. Ne, ne. Vostuda, Kamel umřel takhle trapně. Aj. Já jsem to celou dobu stíhal krásně do toho času, no tak teďka budeme muset dělat pauzu uprostřed, uprostřed tunelu. Jo, jsem zase tady. A to tady projdu prostě. Jo, on zalez do toho. Pod krypto je. Ty vole, tyhle ty zmrdy nesnáším. Jiný nevím, kde vylezou. Menzáci. Tak, tady máme nějakou tu puštičku. Vyměníme to, ale jo. Nebudem píči, budeme mít toho bouchačku. I když určitě nemáme munici, jo. Koho to sere? Jako najdu, ne? Tak jdem. Vypatilo se nám to celkem. Hej, Bourbone. Jo, furt je si musím dobít batéčičku. Tak. Ládne. 10 minut. Dělej, pokere. Jako chodí jak fíčus, no, fakt. Fakt pomalu, hrozně moc chodí pomalu a jak mental, do schodu třeba takhle. To ještě mohli fixnout, no, nějakým pečem nebo, nebo tak. Вот дерьмо. Это ж Мертволки. чуваки из каравана. Taky ty mouchy, no, jak tady prostě Узнай, lutují ty, Третьяковский. ty schňáky, tak ty mouchy jak jdou na ten monitor. To je taky Теперь prostě меня hustý. стрёт. А это шухер у них такой. Ну, типа система тревоги. Древняя как мир и простая как... Jo, всякий nesmíme se dotknout tady těch kokotin. Смотри, не задень банки. Ty vole, tak to prostě projdi kolem, ne, tady šaškuješ. To je pro, pro hlupáky, no, pro, pro totální mentály, který, kterým to nedojde, tak aby viděli jeho, jak to dělá. Да под ноги смотри. Тебя Nedokážu никто не si jinak, si jinak vysvětlit, tak jako je to furt takový tutoriál, no, tohle. Опачки. А это у нас растяжечка. Tak tady si vezmu Железная do brudky. Zabijem se. Ne. Já potřebuji kolik mám náboj aspoň. Tak, pravím. Tohle je blbý, no. Máme přesně hovno nábojů. Hej, tak to je dobrý. Hovno nábojů mám rád. Já myslím, že to je ta na ty kuličky, ale... Jo, je, jak to, že to střílí teda? No ty vole, co to kurva bylo, jsem se lek. Jo, tady byla ná, nástraha. No, já jsem kripl. Jo, to je bourbon. Tak jo, no, tak moment překvapení je v prdeli. Tak, eh, blokovnice bude asi nejlepší řešení na tuto situaci. Hlavně zasínat, zasínat. To je důležité. Oh. Suka. Tuško. Trošku se fetnem. Od mě tři v pokole. Eh. Od mě tři. Ah, zomry, od mě tři. Von, Terminator, ty vole. Pustě se to dává, no. Fakt tak myslím, že bych to měl trošku stlumit. Já si nejsem jistý, ale myslím, že... Myslím, že takhle to bude nejlepší. Není lež pravda. <laughs> ne, co to tady svítilo? Jaký dobroty. Chci to všechno mít, chci to všechno mít. Tak, mrtvolky. Všechno vám vezmu, hajzlové. To co, Bourbon? Jo, a tady se dá nastavit ten nůž. Já myslím, že ho mám na levé straně. Takže, takže dobré. 13,5 minuty. Loot. Loot. Všechno je moje, všechno chci. Všechno dostanu. Nic, nic se ne, neschová před mým chtěním chtíčem. <laughs> Před mým luterským chtíčem. Co tady? Nic. Co tady? Nic. Nic. Jdem dalej. Tak. O. Uhni, máme místo. Jsou tady někde pojistky. Ty vole, tak na ně nekoukej. U I, no. Hrozný dementi tady, jako. Mhm. O, oh, co? Co? Jo, bastard, fuj. Zde nad tím rozplývám, jak ženská, ty zasenku. Eh, Od hajzlu. Tak jdem dál, máme... Ne, hovno dál. Uděláme to, že to tady seknem hezky. 3, 2, 1 teď.